ассалаумағалейкум ардақты бауырлар сауабы мол айда бір амал жасау ә, бағдарламасымен алдарыңызға шығып тұрмыз бұл айда ең бірінші дегенде бисмилла деп мына ішкі ықыласымызды ниетімізді түзеп алсақ әрбір амалда біздің ниетіміз түзу болса пейіліміз жақсы болса сол дұрысталған ниеттің үстінде бізге дұрысталған сауапты салихалы іс жасауға алла тағаланың жәрдемі келеді кез келген істе мұсылман адам ықыластанса ықылас танытса пайғамбар саллаллаху айтады ғой әрбір мұсылманның әрбір жасаған амалы ниетіне байланысты дейді пайғамбарымыз үлкен бір жорықтан қайтып келе жатып айтады біз дейді ә, кіші жорықтан енді үлкен жорыққа бара жатырмыз дейді сонда ол қандай дегенде өзіміздің нәпсімізбен күресу өзіміздің ниетімізбен ә, күресіп жаңалау сондықтан мына 30 күн оразада әрбір істі бастар кезде ниетімізді пейілімізді дұрыстап алып жақсы алла разылығы үшін деген сондай бір жақсы ниетпен кез келген амалымызды ораза ұстасақ та намаз оқысақ та садақа берсек те ағайын туысқа жақсылық жасайтын болсақ та барлығын құдай үшін жақсы ниетпен жасайтын болсақ алла тағала біздің ол ісімізді сауапқа бөлейтіні анық